Ata cedir, ata cedir. Ata masele. Oh. Ha. Melek Hanım, ata cedir arkadaşsın Hoş. Aslında Şimdi ee, aldı biletini. Koy. Cedir Las Vegas'a. Cedi Las Vegas'a. Maşını qoydum Nizatgildə. Nizat gəldi, götürdü bizi. Nizat bəy salam. Kimə salam göndərmək istəyirsən? Dostlarına salam göndərir. 10 dəqiqə, 8 dəqiqə qalıb aeroporta çatırıq. So, aeroportdayam. İndi ə, yuxarı qalxıram. Yoxlanışdan keçin gəlirəm ucu. Tam yox. Los Angeles aeroportudur bura, ikinci mərtəbəsi. Söhbəti keçdi, hazır. İndi ə, e, yaxınlaşan öz bordermə, geytimə daha doğrusu 24-dür məndə. İlkindən xəbərim yoxdur, indi yığacam görüm ilkin harda qaldı. Görəsən, e, avtobuslara mindirir, avtobuslardan götürür, görə ki, bilmirəm. Necə oldu bu? sattım уже Las-Vegas'te. Çıktım teraz, Artık уже pick-up yerinden yani buradan zamanı cevap götürürler. indi, cevap beni götürəcəklər buradan. deməli 2 nəfər də gəlir hələ. Elçin saat 8-də gələcək. Elçin də 8-ə qalmış 15 dəqiqə burada olacaq. Mən hamısına tez gəlmişəm, məndən qabaqdan gələn var. Və uşaqlar, dediyim kimi ə, e, sirri qonağımız Orxandır, Orxan Zeynalıdır, bu günlər Las Vegasdəyik. Hamıya salam. Zeynalı. İsmayılovun tamaşaçılarını salamlayıram. Biz <clears throat> Las Vegas'a e, gəlmişik klip çəkməyə. Biz bir gündür buradayıq, bir gün real gəldik. Birazdan da biz digər dostumuzu qarşılamağa Elçin gələcək. Gedirik qarşılamağa. Sabahdan bizim e, çox rəngarəng və rəngarəng səhra sözünə biraz yaraşmır, <laughs> amma proseslər ümid edir ki, rəngarəng və biraz e, ağrılı olacaq, çünki klip çəkəcəyimiz yerdə 45 dərəcə istilik var. Hə, biraz çətin olacaq. Yəni. Hə, görək nə olur. Mahnının adı nədir? Mahnının adı Buluddur, Bulud mahnısı. Bulud mahnısı. Klip hazırlayırıq. Bu buradakı adı bir dənə vlog şəklində olacaq uşaqlar. Ə, gördüyümüz hər şeyi maraqlı yerlərə çəkəcək. Hələ Orxan da əgər e, yaxından tanımırsa bu klipdə, eh, bu vloqda <laughs> Orxanın da <laughs> adi həyatda necədirsə onu görəcəksiniz. Orxan bir dənə dostu da var bizlə gəlir. Toğrul da bizlə. Toğrul da bizləndir. Yaxın dostu. Toğrul, sən də bir dənə salam elə. Salam Toğrul da Orxanın yaxın dostudur. Bu da ə, klipdə istifadə olunan maşın olacaq. Pikapdır. Elçin gəlib, indi gedirik Elçini götürməyə. Hələ ki, ilkindən bir xəbər yoxdur. Hə, atmaz. Elçin bəy. Talih bizi yenə də görüşdürdü. Davay <laughs> atın. Biraz sağ ol. Hoş geldin. Tamam, Ah. Otelimiz burada. Yardım satçı otelimiz. Gəldik otelə, çəkin eləyək, girək otağımıza baxaq görək Elçin bəy necə otaq seçib bilsin. Elçin bu otel tutub. İlkin də gəlir, arxadadır. Amma İlkin ayrıca otaq tutub da bizlə qalmayacaq. Biz Elçinlə bir yerdə qalacaq. <laughs> maraqlı, çox şey maraqlı. <laughs> Neyse, qeydiyyatdan keçdik. Daha keçirik. Did you guys want to be close by to each other? Or does it matter? yeah, yeah, yeah. That would be great. Yeah. I have to Actually, we have another room. Nə yazıblar sol haradır, sağ haradır. Bu oyun oteldə bir dənə ona xəsizlik eləyib. O, bu günlər fərq. Gələn həftə zaten. Keçən həftə mən çəkimdə tasdır elə. Hə, yaxşı eləyər ya. Sürpriz olsun. Otaq turu. Gəlin bura. Mənsən. Ah, bizimki mənzərəsi qəşəngdir. Qəşəng, qəşəng. Mənzərədə o günün içində var. Məsələn, Boyası saç əsas burada. Qəşən. Bura təmiz olsa zor. Okey, ayrı. Bir dənə bunun olmağı yaxşı olmadı ya. Allah. Qəşən. Səhər gəlir, good morning. Səhərin. Çox böyük yerdir yalnız. Hə? Yer var? Ağladı, ağladı, süperdi. Çok indirdi ancaq. Yedim biraz narahatsızlığı var. Hə hündürdən biraz şeyəm. Mən bunu yeyəcəm. Bu ət deyil, amma ətə oxşar bir şeydir. Beyond Burger. Plain based. Hamısını. Ben ham. sen dedim seçim yutma görürsün. Deme içim ama bir an böyle şey. Çörəyimizi yedik, indi gedirik təzədən otelə. Çörəyimiz belə yaxşı deyildi. Heç yenmədim. Yedim yarımçıq qaldı məs. Gəl müəllim. Gəl gedək. Mən mən başıma düşür evdə. Sonra gedib yatarsan. Yatdım. Paylaşacağam ha bunları. mən maskamı çıxardım da. Mən valla mən elə bilirəm ki, nə real elə abu hava yaradır ki. Mən elə bilirəm ki, şeydəyəm. <laughs> Bilmirəm valla. Harasan? Kürdəmirin səhralığında gəzirəm. İşsin gəlmiş, nə qardaş, necə yeyəcəksən? Onda qardaş, siz gedin, mən gedirəm gəzməyə. Qəşəng şəkil çəkəcəm. İlkin foto sessiya eləyir. <laughs> Gəl, mən, mən telefonumu çəkdim, məndə 12-dir. <laughs> Dayı. Çək də, mən də düşümdə, mən də istəyirəm axı düşüm. <laughs> İlkin bəy, xoş gəlmisiniz Las Vegas'a qardaş. Sizin sifətiniz mənə tanış gəlir hardansa. <laughs> Ola bilər. Ola bilər hardansa. Ola Mikroyun? Ay sağ ol. <laughs> Bəli, düz tapdınız. 8-ci mikroyun. Qaçırı yəni. Əla. Üçün yarışıdır, qalxmışıq, durmuşuq. Hazırıq. 2 saatlıq yolumuz var gedəcək indi. Orada 2 saatdan sonra çəkilişə başlayacağıq. Hazır hər şeyimiz Hazırsan Məlli? Hazırıq. Fotoqraf, toy fotoqraflarına oxşusun. Hazır. Boyun da hündürdür, belə edirəm, elə başımın boğazından çəkirəm mən də. Albom olacaq. Albom olacaq, olacaq. Deməli belə, hər kəsə salam. Ə, sizi ə, Nevada ştatından, Ölüm Vadisindən salamlayıram. Burada artıq dünən axşam gəlmişik. E, Royal qardaşla, Orxan da bizə toğrula gəlmişik. Biraz bir musiqi videosu var, onun üzərində işləyəcəyik. Başımıza gələn maraqlı şeylərdir, yəqin ki, sizinlə bölüşməyə çalışacağım. Bir sabah küləklidir, ümid edirəm səs yaxşı gəlir. Bu arada sizə bir e, bir tanınmış şəxsi təqdim etmək istəyirəm. Yaxşıdır. Bəli, yenə də öz amplasında salamlayıram hər kəsi. Bloger, bloger. hazır elə. Mən belə gəldik artıq yavaş-yavaş istiqamət alır. Hızlıca ətrafına. Ya gəl də yubanma oraya. Deməli, məkan çəkilişimiz burada qutardı. İndi gedirik ə, başqa bura yaxın bir yerə gedirik. Orada çəkilişlərimiz davam eləyəcək. Yəqin günəş tam çıxandan sonra da artıq çəkilişimizi saxlayacağıq. Çünki həddin artıq çox isti olur bura. Heç kim o istidə çəkiliş eləmək istəmir. İti Orxan qarışıq. Həm də ki, kameralar çox istidə qızır və sönüb çəkiliş eləmək olmur. Hə? Bu tərəf? Mekanın da tam görüntülərin dronla çəkilişləri var. Onu da klipdə də hə, görə bilərsiniz. Girişdə drona icazə verilməməsinə bağlı bir e, işarə var idi. Amma biz qaldırdıq. Yerə gəlib drone qaldırmamaq var. Hə. Daha bizdən, böyük cəzadır. bizdən qabaq da qaldıran var idi Ha görə. Hə, oradan usta. Şey, biz de elədik. Sən eləmişdin. Hə. Deməli belə. Çəkişlərimizi edirik. Qəşən dron videoları götürdük. Qəşən dron çəkilişlərimizi elədik. Çox həsrarəngiz bir yerdir. Demək olar ki, Amerikanın çox qəribə yerlərindən biridir. Ə, istər havası olsun, istər adi adam gəzdikcə ağzında duzun dadını hiss eləyir. Ə, rənglər falan çox möhtəşəm bir yerdir. Ə, o gəlməyə dəyər, dəyməz ona <laughs> yalan deyərəm, amma gəlib ən azından baxmağa dəyər hardasa. Yolunuz düşürsə də, yolunuz buralardan keçirsə 100% dəyər. İndi bir dənə dron kadrı çəkəcək. Daha sonra Elçin çəkəcək. Ondan sonra da yavaş-yavaş e, bir dənə qabaqda məkan var, oraya gedəcək. Elçin bəy, necəsən? Yaxşıyam. Çəkilişlər qaydasına gedir. Planlaşdırdığımızdan e, planlaşdırdığımız kimi gedir. Planlaşdırdığımızdan daha fəst oldu, daha, daha tez oldu. Gedir aslında. GoPro neçədir qardaşım? Bu 7 qaradır. 7 qara. 7 blackdir. Amma GoPro mən çox da istifadə eləmirəm. Ona görə upgrade eləməyə ehtiyac görmürəm. Hmm. Mən satdım ya, məndə var. İşte, o qədər işlətmədim. Hə, satdım. Amma burada bir dənə qəşəng bir şey var məndə, almışam GoPro üçün. Bu maşına yapışdırırsan, maşın nə sürətlə gedir getsin, bu maşına yapışıq vəziyyətdə qalır. Hə. Düşür də. Sağ ol. Gəldi ikinci məkana. Bax orada şəkildə gördüyünüz yerdə çəkəcəyik. Çox möhtəşəm yerdir. Çox belə e, natural bridge kanyon gedir. Yəni ki, bunun mənası o deməkdir ki, iki dağın birləşməsindən körpü yaranır və bu körpü belə bir şey e, verir. Bax buradır. Biz gedirik indi klipin ardını orada çəkməyə. Yəni, çox möhtəşəm alınacaq. Bu şey yorğunçuluqdur. Atmışam çiynimə gedirəm mən oje. Belə bir yerə gəldik, çatdıq. Uşaqlar da bir yorulub, hamımız yorulmuşuq. Aa, qəşəng. Bu həmin o körpüdür də. National Bridge. Real yenə də iş başındadır. Vloqa mən davam edirəm. Çox işıqlığa getmə, çünki spayası ancaq burasındadır. Çəkilişimiz demək olar ki, qutarı. Bir iki dənə kadrları var, dron kadrları. Sən bunlar geçsələr, biz onları çəkəcəyik. Onların gedməyini gözləyirik. Yavaş-yavaş dağlaşırlar özü. Saat 9-dur, səhər saat 9-dur. Orxan dediyi kimi saat 3-dən yola çıxmışıq, 2-də oyanmışıq. Düz-düzgün hələ ki, zavtrıq da eləməmişik, çünki hər yer bağlı idi. Hamımız ə, e, biraz yorğun, biraz ac. Amma ə, e, işi tamamlamaq lazımdır. Tamamlayandan sonra təbii ki, hamımız gəlib dincələcək. Siz də videonun ardını izləyəcəksiniz. Okay, dron kadrlar gedir indi. Axırıncı bataryakadır. Alınır bir şey. Hamımız oturmuşuq maşına. İndi maşına içindən ə, e, dronu qaldırıb yolda maşın kadrlarını çəkəcək Elçin. Görək necə alınacaq. O kadrlar da yəqin alınsa klipdə işlədəcək, alınmasa heç bir şeydə. Elçin necədir? Usta, bir daha. Əlin əsəcək ancaq burada. Hər şeydir. Yavaş yavaş. Ha, çox yavaş. Bura Kaliforniya sayılırmış, hiç mənim xəbərim yox. 2 saat sürdüğü Kaliforniya geldiğinde bu Kaliforniya arazisidir. Kaşaya ne var ya Bakın. Köşe görsen Şöyle drone kadraları çekildi. Axırıncı batırı ekranı da işlətdim, qutardım sən. Gedib zayitkaya qoymaq lazımdır hər şeyi. Bu kadar yaxşı alınsa, bunu üzə Gün batanda orijinalını eləmək olaraq. Abi elə eləyər ya belə bir şey. Hə, gün batana yaxın. Hə, ondan sonra da olacaq belə yerlər. Səssiz səssiz. Production, production. Gəldik, otelə çatdıq. Hamı yorğundur, gedir indi yatmağa. Saat da neçədir? 1 dəqiqə işləyir, 5 dəqiqə. Gəldik otelə. İndi uje dincəlmək vaxtıdır. Saat uje 2-yə qalır, 15 dəqiqə. Saat 7-dir 10 dəqiqə. Kafemizi falan aldıq Starbucks-dayı. İndi e, ikinci məkan var, onun seçilişini edirik. Yəqin bu günlərə də artıq e, yekunlaşdıracaq. Ondan sonra sabah boş olacaq. Yəqin bu gün burada boş vaxt keçirir. E, qaydar bu. Bakı nə idi? Qayıdar Los Angeles-ə hələ də. Mən Los Angeles-ə, biri San Fransiskoya, biri New Yorka, baxın hərəmiz bir yerə dağılırdı Sabaya. Bir Sabaya bir şey. Və ikinci yerə gəldi, çatdı. Burada mən keçən illərə çəkiliş eləmişdim. O videonu yuxarıda qoyuram ki, baxarsınız istəsiniz. Həmin yerdə elə bir bizim Orxana görsətdim, xoşuna gəldi. Uyğun oldu, biz gəldik bura, indi görək Sex yaşında olan burada Elia'cı. Hə, buradakı çəkilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Uşaqlar hamısı burdadır. So, indi bir iki tane drone kadrlar qalıb. Elçin drone ile çəkəcək. Maşının içindən bir iki kadrlar var, onları verəcək. So, buradan da şəhər yaxşı görsənir. Gedəcəyik e, çəkilişin ən maraqlı yerinə e, yemək yemək. Yemək yemək, so, bu günləri müəllim bizə şeydi. E, after party evdi. <laughs> Yaxşı yerə aparmalı. Rədəsin adına layiq bir after party. ha, <laughs> ah, şu. Çıxarmamısın üstündə? Yox, çıxarmışam. Yox, indi filtrin üstündən çıxarmışam yani? Əla, görək. Süperdi. Ben burada qəşən dron kadrları çıxmışdı məndə. So, inşallah çəkilmişimiz bundan da qutardı. Buradan çıxıb yəqin önce yemeğe gedirik. Arxamda çox gözəl bir dənə Las Vegasın mənzərəsi var, amma kamerada bilmirəm sizə necə çatdıra bilirəm onu. Çatdıra bilirəm yoxsa çatdıra bilirəm, az da olsa çatdıra bilirəm. So, bugünkü, ə, e, ya düzgün videomuz yəqin sona çatmır, hələ davam edir. Bilirəm video çox uzundur, çox genişdir, amma bilirəm ki, heç sizə baxanda buna darıxmamısınız. Həqiqətən də e, çox maraqlı ə, e, çəkiliş getdi, çox maraqlı səfər oldu. Həm ilkinlə, həm Orxanla, hələ ilkinlə də işimiz görək elə alınacaq yoxsa yox. Amma yəqin ki, alınacaq. Elçin də öz dron kadrlarını görsədir. Çox da qəşəng alınır məncə. Maşında burada qəşəng videolar var, bir dənə var. O bu sizin. Hə, mənim tək getdiyim. O bu bu, bu əfsanədir ha. Bu buradan gedir ha. Of. Əladır. That's right. Oo. Süper süper süper. Bundan ciddi. Gün sonudur gəlmişik restorana. Bir dənə çox qəşəng İtalyan restoranıdır. Hər kəs sifarişini fikirləşir. Mənim sifarişim hazırdır. Balıq sifariş eləyəcəm. Çox, qıtardı yetdi. İndi görək günümüzün axırı necə qıtaracaq. Elçin bəy, yenə də 85 dollara bir dənə steak görmüşəm. Ə, aksent deyir ki, var, Orxan deyir yoxdur. Bilmirəm hansına inanır. 19-cu mərtəbədə qalır, onu da sizə deyim. Buranı yəqin ki, bir-iki dəfə də görmüsünüz. Günün sonu sonunda özümdə sönmüşəm. Hamımız sönmüşük, səsimizdən yəqin bilinir. Yasa-yasa gəlirik. <laughs> Açqıma göz salmışam, çünki gözdən... Hay! Hi. Hi, hi, hi. How you doing? <laughs> hi, hi, what's up? Öyle. Ha. İşte ah. otağımız da burada 1961. Gözden topa vuruyor. artık kocası almış. Elçin. Elçin diyorsun yaptın. Ya da yoktu. Ya bir de mesaj yazdım çünkü cevap vermedi. Ay Meryem sabahın xeyir ne desən kızım? كنت هرج دروي بس زواج زواج دروي اوكي Nereye yatırdı? Namal.